Izaho Madame Helène ny anarako, sara-bady aho. Efatsy ity ananay, telo vavy, ray lahy. Ny antony nampisaraka anay izany satria mandeha amin'ny Facebook izy izany dia efa misy vehivavy izany miresaka aminy amin'ny Facebook. mifandray aminy dia tafara tatoy fa tsy ny menatra izany fa nahakaiky koa aho mitelefaona ny vehivavy io mandefa message aminy ny vehivavy io koa mandefa message aminy aminy koa farana amin'izay izany rehefa nandroso nandroso izany raha iny dia hoe mijotsoa ambany any aho mipetraka any Dia ambany any moa salle à manger dia misy misy cuisine dia anaty cuisine ao misy voro dia salle à manger iny tsy nameny ahy koa fa amin'ny cuisine iny zany ro misy ahy dia amin'ny sisiny eroa izany voro iny dia ao koa aho zany matory nasia farafara dia natory tao aho dia iny moa zany manome sakafo an'ahy manome sakafo anan'ireo De zaho vingt quatre ans mbo tsy nisy valy tsy misy ino i mbo jeune tsy tsy hoe valin'olo nalako de avy eo moa tena fa antitsy zany de efa vingt quatre ans ny fanambalianay de fa halany koa niroahany amizay de mialà ato to sany hoe efa lahy io tsy miala ato hoy andesako polisy iha le nandeha zaho niaraka amy sase plastique zay Nasiako akanjo ny lamba telo. Dia lamba telo na amin'izay izany i tsy nanome ahy na frais bus satria izaho mipetraka Antananarivo ao, tsy nanome ahy na frais bus telonjato na ariary zato hivilianako dite amin'i Lala iny. Dia izaho tonga amin'ny papako atoa moa izany. Ah mi telefony bakany mitaky trosa mitaky drala ze vola namelomany ahy zany ampandoaviny any papako ny papako tamizay moa fa tsy salama fa ampandria eo avao mamaly azy hoe miavia atoa iha e hangalaky drala zao e fa papako tsy salama tsy afaka manatry drala zao any Dia après deux ans iny moa maty moa papako iny zany, après un an moa zany fa tsy deux ans, maty amizay moa papako, dia papako zany mbo nametraky tany ha- papako zany mbo nametraky tany zany ho solon'ny jalany iny, na izy efa marary mare iny dia napetrany papako ao zany hoe tany eroa roa helen hipetrahanao,